Oh, demais, demais, ó. Oh, chegou o senhor de terno lá, disse que é, sou evangélico. Ó, oh, oh, meu amigo, oh, é macumbaria, começou a pular pra cima e, e, e, rezando, rezando. Ô, oh, oh, meu amigo, isso aqui é macumbaria, meu Deus do céu. Ô, oh, meu Deus, o senhor tem que se converter. Eu falei, o artista, ele recebe crítica e elogios, ó. Oh, para mim tanto faz, o senhor falar que é bom, não é, o senhor está me ofendendo, mas o senhor, eu gosto de você. Pelo menos eu estou assim, ó, oh, Estou atacando vocês também. É, é pior se você ignorasse. Falei para eles.